Okey, jalan dulu. Okey, ni. Eh. Saya tunjuk ni, okey, tunggu. Ha, ah, panjangnya. Ha. Apa ah, duduk je. Kan diri tenang. Okey. Jadi tangan ni boleh katakan arthritis. Cuba genggam. Buka. Boleh buka tak ni? Tak. Cuba buka, boleh tak? Tak boleh ya? Eh? Ya. Oh, buka. Genggam balik. Cuba balik. Okey, kita tengok cuba pakai simetri macam mana. Bismillah. Ini dah. Tairot lah. Tairot. Kak jangan tairot. Makan ubat. Seumur hidup kau. Ini kalau kita makan ubat hospital pun tak ada masalah. Boleh dua-dua sekali jalan. Ya? Dua-dua sekali jalan. terbalik tangan. Ha, tengok, tengok. Aku tak boleh tidak bercakap. Kenapa kat kita tak okey? Hai, hari tu kan sekali yang masa kau buat tu kan boleh buka. Ayah, kita nanti kat dia. Ha? Kita kat dia. Apa tak elok tak? Ini, ini, ini, ini, ini, Boleh penumbuk. Boleh penumbuk ke? Ha, elok lah. Pakai ni. Kan dari tu kat jalan asal kan PKP. Ha, yelah. Ha, memang kan tu. Kan tu, wow. Masuklah kat dia. Nanti dia lapor dekat anak kat dia dia kerja aku lah kawan. Eh. Hospital dia nak buang ke nak Ha. Tak jadi dua tahun, dia dua jari tau dari tengah. Okey, dulu saya tunggu lagi teruk. Tapi nak lah, jalan lagi. Saya pergi ya. Okey, dua tiga motor dia tu lah. Buka, buka siap. Buka dulu, tutup. Buka. Tak, tak, tak, tak, Yeah. <laughs> Abang buka video dulu. Eh, tenggam enggak, tenggam enggak. Tenggam enggak. Buka balik enggak. Tenggam enggak. Ini tangan atas. Turun bawah, sebelahan. bawa macam ni, macam ni. Macam ni. Kepusing sikit. Buka. Buka. Alhamdulillah syukur kepada Allah eh. pasal dia krim terapi hormon inilah bukti dia sebab itulah saya dalam satu minggu saya lima hari